داكشي النهار حسيت روحك مدر ما تعرفش واش كدير ما تعرفش راك رايح البلاصه اللي تروح ليها تجيك ضيقه تحس روحك هاك في قبر ما كنت في الصحراء واسعه توزر تحس بالضيق الناس تبان لهم كالم عاقل عنديك ولد فاميليا فرحان من توفو ما رايتش عال فيك عندك بزاف لي يبدو في حياتك حاب تفواياجي حاب تعيش تتحب تفرح الوالدة mais الدنيا هي اللي ماش حابة الحقرة الشونطاج ليميورونس الرشوة العرمي عباس سارق ولكن جلبانة Tu sais توجور كون مغمض عينيا في الليل تجي لي ماج تاع صحابي اللي راحوا في لوكا خمسة تاع الصباح عندك نشوف فيهم يضحكوا عندك يبكيو عندك داك عندك من داك يروشوا لي نشوفهم خايفين شحال من خطرة يموتوا كل دوماج لقيتك عمرك تكمل حياتك كامل في القراية ما تيجي حمار في بلاصتك يدي poste ديالك تخيلك عمرك تملي تشوف روحك عندك عشرين سنة حاكم الحياة وتشوف حياتك complet فايتة قدام عينك تخيلك عمرك كي تشوف وليد الحركي يبني ويعليه قاعد مكري صدق اللي قال عيش يا حمار في بلاد الحيوان عيش يا حمار في بلاد الحيوان Mais je suis très ميرسي كي سمعتيني اليوم بلا ما تحكم عليا تيمو ميرامي ربي يحفظك